Thank mm-hmm. you. 可以吗？ um, papunta kami sa aming activity later. So, ganito ang nangyari kasi kahapon, which is yung first day namin, nagpunta kami sa two season. So, masyadong mahaba yung pag-travel namin and maraming requirements na nangyari. So, pagpunta namin dito, magsi-6 na. 6 p.m. So, kailangan namin mag-ready agad para makakain kami sa two season. Kasi meron siyang cut-off na 9 p.m. So, kailangan namin mag-ready agad-agad. And then, mag insert ako ng mga clips or at least pictures nung day 1 namin para makita nyo. And yung sa two season na kung saan kami kumain at kung ano yung in-order namin. So, ayun lang naman ang nangyari nung buong magdamag kasi sobrang nahilo kami after that. Hindi ko alam baka siguro sa oyster na kinain namin. Kasi ang in-order namin is oyster sisig, tsaka yung four cheese pizza, tsaka umorder kami ng pepperoni pizza, which is yung thin crust. So, ayan, mag-insert na lang ako ng clips. And then, uh, mag-ready muna ako sa aming um, activity for today. So, we're on a second day. Takita tayo later! Bruh. Yan guys, magkakabit, magka, magsa sunscreen muna kami. Magkakabit kami later. Ay, ay, sino? Ay, pa ako later! Sino? Hindi mo talaga sila mag-sun. Hindi na kailangan daw, gusto ba nga eh. Gusto mag-sun. Actually, wala naman sa akin. wala. Hindi lang nababati ko sa Ako wala nang utang ako mga batar ka. wala nang palang ano. Just a protection for your skin. What? Ay, kasama na pala ako sa vlog, oh. Naka-on record ba yan? Yes. Hi, guys. Naghanap ako Hi, vlog. Welcome to the guys. Naghanap kami ng... Uh... Ah, Naghanap ako ng sugar mommy. Baka meron kami re-recommend. Gusto ko yung maman na mabilisan eh. yung down below. Gusto ko yung may ano agad ah. Gusto ko yung may pag-aari agad. Meron. Lalagyan na lang po namin. Meron, may ari naman siya eh. Lalagyan na lang po namin yung Gcash ni Sel. Gusto mo pag-aari. Tapos save na lang din yung pera. Gusto ko lang, hindi ko lang makailang mag-sunlock lang yung araw. Lalagyan, gagawin mo shift tapos 2. Pinutin mo yung shift tapos up. Ooh! Thank you. Neng! Ano Neng! <laughs> Kaya? Kaya ba yan? Kaya? Detail na ba? Oh. Kaya? Kaya? Ano? Kaya? <laughs> okay. Kasi pag ilalim ka pa. Awa mo sa katawan mo. Dapat katawan pa. Kuya, ang spider rin, no? Awa mo sa katawan. Dapat sa kabila dyan. Dapat sa kabila. Ay, nakaano ka naman, lulutang ka. Lutang kaya! Ay, sigaw ka ng dalawang kilong kabaw. Lulutang ka na sa cellphone. Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kuya, picture mo yung sila. Mga dito na po. No, hindi kayo na kayo. Ano si mama o? Oh? Yan. Ano mami? Apat. Go. Ay, pamay ng fish. Ay, fish. Oh. são eles. vamos fazer essa esse menino. Claro.